fida fida eyagala balamu fida yafa bategeera nti ebikazi ebiriyo tebirina basajja fitina olwokuba tebisula na basajja birina obujja ku basajja fida yafa <laughs> mirundi whois married there omukazi atali married akwatirwa ali married obujja ye yali fida abasajja ne bagikowa genda mufida nkugobe <laughs> kakati that is more important ongati abaga nti ebintu si bitufu eh. bagala kujja mu seven eh ati ati si ye ye ati bandi jeo chat ati nkubolire ebigere bibwe biba bibunya no jamu sitokis kati kagula bwe yavao te bafa hmm. i used to tell you but system ya yeah, no andi nkugambie nti mu seven o buke o wabuke de yawandise tayina fall up story nobody has picked it bachi say yewe wabukedde yalidde sente nakituga kakati notunulanga kalungi drama wamuwabamuli muli basiru you are stupid nali nsomesa nga nsomesa media institute sinza agendayo sobola kuassociatinga nabamuwuli bafaana bati mumusana mukatemba schoolsmaschools nti the issue is not how kalungi conducted yemuserefu yali asibiddwako mukomera is it what he expected ah, but a person let us humiliate him let us humiliate him you are stupid you are idiot the issue is not a character people react differently see you the issue is that we have three cases ngazonazo kera kuchintu chimu twina case ya parliament where the former chief justice katulebe said a court order is a court order must be respected by parliament tuina court order yekanisa yakubiddwa ate president alagira babasibi eri court order ya parliament ya lubuto eno steina lubuto eri intamive eno sintamive eri nkomale eno sinkomale wali wentu fudetali anti tell me court order ya kalungi yava mu court emengo nola bamulabo zinti kama sanyu kakati kwe kama sanyu the issue is court an instrument of court. In, in, in fact, it is a court on test. In fact, chade chibuzabuza. Hey. Omulamuza ngati court ya lagira hey. uliya jimu ya. Atemu mchite. Kati atene court ah. ya lagira uona gende kulimana. na mamba. Kaso jatu humiliate minzi jayobu ni chimunze siti ya kufa. Asidibe fuuu. Bagatubaga mbakarunji ye kuru usuru suru. No. No. that's not important kalungi kalungi yoyo birugeshi kalungi yaliruda kalungi ya inakala kita yu yinyini i would be surprised hmm. if he, he only hammered himself in court wadabia serapinga mkazi we bwema tuwe babira kalungi buwabira is kalungi different is that news when kalungi nakubira mu studio lui is it news ah, ndi karakita yange yenyi ndi kusitula obusituzi nalinjodde omuntu nga ne purezidenti waali mu mitinginze kasabuladi esaajinga bwe mba nkulisipekitinga iwooka awe oba nnuma omumwa gw'engulu kasita oguluma to control my anger bwolaba nnumye omumimwa gw'engulu dduka bwoti baga bulagi <laughs> ebema zo kujja bweti ebesha aginga kati onakuluma mulumwa gwenguru to control myself karunji yegundi but what we are missing as ugandans there was a court order against the parliament and the chief justice the former chief justice stressed the importance of a court order we have another court order from parliament to demolish the church aba church je batunda the implementers of that court order are inside now we have this court order from Mengo where Kalunji went but it, society does not debate was it a general court order sinalaba batabani bange baluya jababuza ti what does a court order mean because you can be once we move did he get a court order yakola apiiru ulira koti oda yafuluma hey. era noona awaaba hey. amine koti yagambye nti hey. basinzira koti oda yes. kakati nembuzantiatiyekubuulira nti kakati ono kamasanyu era kamasanyu bamukuba nenkali luli the issue is is is this man masekalading with a fake koti oda or it is a, a, a, a genuine koti oda yeah. did he misuse the court order was there an appeal against the court order sibye mubuuza abamawulire nemujje wange muli bafunzi nabatamwa nnyo weare not interested in drama si drama gyetwagala eyakalungi you are hiding an important issue nti kakati ekotyoda tetujja gikkiriza because mulina otubuulira kotyoda zetukkiriza ziba za mbuto is a drunkard court order is it a pregnant court order what do you mean by court order which court order should the society respect that's more important than Bosch and Bobby Wayne in my opinion in, in, you, in, in your opinion yes in, eh, that, but in this your opinion society we are eroding the credibility of court at least at the beginning of the Muslim Bagamba kwezi nzi mugumu anu chitabenda kuwa bia walabi yeko you can only drag me to court I cannot seek a court, a court intervention okolote ngaba kuwa bide mkoti nganti undraginga unenzi sina I have no budget for court proceedings mm. walabi yekatu e kanisa mzi tunze mziki timu mzi tunze walabi yekatu nde sabo walabi yekatu nde sabo ngabali cha sabo tagwira wedalu fe ee mm. ee vya mwetuse kanabu sisi ngatona mfuna kuhi ndi ngule loya nze ngule loya mhm nze mhm. lwaya mutunulire gwe bavunaana okubba engeri gye bamwisizamu mu kkooti ne kalungi eyeezimbira ekizimbe ki yowa societies kamasanyu kale era kamasanyu ddala bwasimayire nga bamukuba nakanakanikenkale this any judge would strive to ensure that a court order must be respected otherwise this is one of the uh, the way the methods of courts have courts express their directives ekyobuta respect ga oda bokuteka okuyisa olugayo mu kooti oba kivana ku ngeri kooti gyekondaktingamu enkola yaayo ey'emirimu nti ekitongole ekyo kirina omusajja ono w'omutwe omunene come and explain what went wrong why do you eat money oda bwebeze ne bagisamu oluganyuuliakooti netavaayoulirakooti netavaayo gamba mutwe gwe munene nze nali gamba edda nti abemitwe eminene baba bagezi mirundi isen ntikooti oda bwejja nogiyisamu olugayo kooti netajjagga nti eh. eh. banaye mwakoze ensobi eh. eno yentufu ene kakati awo waliwo obuzibu abuse a court order egamba ki when does it become a court order wa ebyo byali badde kati nze mbibuuza baana bange kuba nze ndi ola abut agriculturist psychologist badokita baloya baani n'omulogo <laughs> kakati nendaba ekirala nalabyeraddu ngaekubya abantu abaana mu different places i didn't see one of muzeyi scientists to come and explain naye singa muzeyi akeera kumakya n'alunkinga ensawo eyamba abaana abo olabaye profesa wemakerere eyasoma sanda technology e scientist emakerere scientist has developed a device hmm. bana abali mumawulire banakatembaku amasaka reading as journalist ogiraba mu monitor makerere don developed sanda device repairing device ah, nibaga nengalabi kati eribina erijja this is where your society wenjisekererera netunudde bwenti ngaabaana bameka do we have a scientist waliwo wascientist asobola okubabuuliranali mwana muto nga tuli ku ssomero baatugambanga nti enkuba bwebeetwa ennyanga erimu n'okubwatuka mukunamira eggulu badanga mu kuba etonya bwetu ti ne tukunama kakati leta i was hmm. told hmm. nti laddu ekuba kitishinga obuwanvu kati abaana mu ssomero bwe bakunama bwe bati baba ku level <laughs> kuludu gundi ya but at this time there are also allegations mwakolanga mutia there is allegations ne muda wansi wa desk for how long bumachule bumwasima ku nsozi ne mububamu bwalina yifekete kuba enyumba zasubi imagine enyumba zaali zasubi abazungu ne babuleeta mwabubamu bumacole ezititi bumacole bumwajjamu bwina gundi ne sanda finally bwekibanga muyina weather focus nga basikera kubabuulira omuntu yenna omutegeevu yali badde asooka kulya the, the weather focus why ojira mukati sati mbwa kuseki newekweka ku kisenge nga bakubulidde nti enkuba egenda kutonya nojja nengala biyo nga toyamba tinakikuva kooti mwenyigeemu awo no you were stupid benda batulina nambuleera benda bakubisenge nga enkuba etonya yezinze bwati muka kati gwe omutwe gwo gwe ne ku radio ne ku tv kyewalisoose okuwulira embeera y'obudde aa ah, ah, baleetanga nabizaabwe n'abaasoma kandi kyovaolaba kyovaolaba solutionanti kyovaolaba solution mwami museveni yagituwadde twakafiirwa abantu bameka mu violence yakalulu hmm. laddu yakubye babiri mu different areas hmm. mbwa nti laddu emu nsindike enkimanyi <laughs> nange enyondo yange yakiwanuka bwosoma obuta bwange kubuulira tiewaffe waliyo sanda technology omusajja omu yakubye bakazi banne laddu abamunne musanvu naye nakuba musanvu nga laddu weeri naye laddu tugibala laddu endoga obulozi tugibala ebibamu akakoko oba enyondo bwebamubamu hmm. akakoko akeeru akadduka <laughs> ensindiki naye erinakyo walabyeko akakoko akeeru mu kisaawe wakalabyeoyinza okukalaba bakalaba eddogo bakalaba <laughs> laddu eyo eddogo mubamu akakoko <laughs> bakalaba kakati lack of scientific explanation on anything once you, society fails to understand tewali kati muntu yenna atwala mwana we kumusala ddagala lyamulangira misols baziyitanga mulangira era nga baganda batya nnyo misols kyovula bwe liriko eddagala lingi simanya omutulika e, e, omukira gwendiga ekiki wy era nga bakuga nti omulangira bwajja mu nyumba tebalinnya kitanda tewabeerawo ssanyu lyakitanda omulangira yalijjawoanti measles baganda feared measles zattanga abaana mu ngeri ibatyanga nnyo kakati today kasa science yeja kasa museveni yaleeta unep endwadde zinamutta ettaano had they come from god once the society new bamugema tiwekyali musawo muganda alya sente polio mm. abasawo baganda babiraga nomuggu guno ogwawanema omulema bwe guti era nga baganda bakugamba timumugeme abaana bamwe mutesa yagema omwana we omumbejja ye yalemala oja kuba wannema weni museveni kemu nagema abanda bikyaliwo kyabibbirako waliwoute kuwannema okimanyi nti abaganda begumyanga nti bobeera nomugo wannema nobeera nomugo omulema eh, ogwo abaana tebalwala polio mutesa yekka owe yamulema nalwala polio ebyowoza eswago nemulindwa muwonge bamusubibaku mukomera eh. nga akunza abantu baleme kubagema ate bwetubabage nti eddagala fukiseka eddagala lyalifu era nga bwebabba enzige bwebabba nakati bwebabba negundi oyo covid so this is simple issues tewali covid teri muzungu agenda kuzuula vaccine ya covid ah. nga mukoza nabino ebyabenyonyi bino risaachi gyemutaddemu kasi tolabanga ekintu nga kifuuse komaaso noga nti amakolero ga sanitizers gajja kuvaawo with all the employees nti ebyuma mm. ebikola research bijja kuvaawo by inventing one vaccine that is a lie But wa, wa, covid-19 wa, is going to be like a hiv is a permanent visitor tajja kuvaawo once you see the bazungu making money anti omuzungu ali kukimu hmm. tubanyonyodde kati akwata basiru organization yalonkinze eh. okutestinga vaccine eh. eyo era eh. very soon egenda kutuukaambye tigwe okimanye nti kati abalwadde basirimu kwata emiliyoni ya dola ogenda osipeyi nebakuwa garanti ya myaka 25 gwe miliyoni ya dola ogirina availability of drugs does not mean that it is a cure to everybody mm. wano ensi esinga okusiba yinginiya sirimu <laughs> spain nebola ne yakola eddagala lyayo abasibe abaspanish babaina abantu babemuyingini 25 yes. emyaka abiri mu egi naye dola milioni ya dola emu is only state thats why hiv has become a political weapon omala kufuka mira museveni nakuwa milioni ya dola nibagenda bakusiba yingini akati nemukazi wo milioni biri nebewayendako milioni milioni ozirinagwe so availability of wound eddagala eriweweza ku sirimu factory eriwa nokuleta chemicals mm. is in uganda lwaki mukaaba empeke naki abaganda bakugaokunaana ennyanja sikuliira kati bwojjawo sirimu bangi bogenda okuyes emirimu giri emeke kondo muziggalawo ne bacounselors nabaki nuno covid tagenda kuvaho ngos yes tikisoboka is here to stay tuli mukusabira gwanga leero olwa covid 19 mwekyo njawukanye naye ekyokusaba ekyokusaba why anti zesiri musabi nnyo me i don't believe in miracles again tutule tusabire gwanga covid 19 nze ne president we defer mukama tutasa kwekyo ndifalinga naye sitera kuwulira nga o eh, defines ndifalinga naye nawandika mukatabo kankanoonyeza kabuzi nera yingira motoka yange babubamu nabane kakatapo kange nti the former sex of the choga mu group mm. nemba gamba nti bano bakutesa bali arrogant what ugandan is want them to do is to appear in the dock and humble themselves if you want society to sympathize with you mm. be a victim not an arrogant one nebagaana naye bayola meje gino mukwesi nebayola mukula hmm. nebayola netulaba gundi kaboyo eh, omulamu wa president nga yeitisa omufalisa agenda eruzira kutesa hambod himself nagenda mukoti mudoko owulyayo aba banonya nebaga hambo yourself society sympathizes with the victim not the arrogant ones the moment we saw Caballo, a close relative of the First Lady, carrying her mattress on her head, when we saw the arrogant Kutesa behind the dock, when we saw Major General Mukwez mm. and Mukula, the flamboyant Mukula, appearing before court, being dragged to Luzira, society sympathy. simple, further humiliation would make them matters. mukataba kuwe nabawandiikira nempaka ne moses ali yajja wamaanyi nyo nemulaba entebe bwe yalaba purezidenti yajja nemotoka zerandrove nagenda eyali entebe gundi nakwata purezidenti mugaa you have killed have killed tewali tewali we are all sinners moses ali aiso moses ali nga bamutadde mu lubiri nga talina saati hmm. aiso moses ali nga bamutwala ku impala house moses ali humbled himself yamala eruzira emyaka emeka is this the Moses Harrison you are seeing yafuna sympathy nende kamwe chokubenemba kanti look what the Kenyan politicians Uhuru Kenyatta and Ruto Udiyam baata baate gira nti tuino kuba Odinga let us become victims bagenanga mu Kenya they traversed Kenya nga bakola kye tuita prayer rallies bafukamiranga babasabire banaye mulabe omusajja ettima lyalayira kyerikoze mulabe omusajja ettima libagenda mu kyaki babasabira humbling them selves simanyi nga bagijjako uhulu went to heg humbled himself nogwa mm, president mm, nabulekawo mm, nebamufulashinga nga ali bwati is there anybody pursuing these people nebaga nti gabogo bamuje mu banka ngaali musad nemukazi we mutisad nemutwale heg has humbled himself any further humiliation nimbagamba nti when you see as three matters being refunded to god all of you you are sinners katukomewobuli eh, lwolaba buli lwolaba ensonga za wano nga tuzirifaalinze eri katonda mm. awo kkiriza nti mwenna muli boonoonyi mm. mirundi bwagambe twogera ku lunaku lwokusa katukomeko abaagalwa abo nga beekuumidde awaka obulungi naawe bakuume nga bayungiddwa ku mukutu ne airtel voice band okimanyi nti osobola okutonera abaagalwa abo airtel voice bando yonna gy'oyagala kubwereere iye okutona voice bando kwa bwereere awatali kusasula yadde nyiga bunyizi sita emu nnya mwenda sita musanvu hashi oba sita emu 00 sita bbiri sita mukaaga hashi kati olyoka olondewo ku bando eyaddeire eyawiikire eya buli mwezi zaweze oba nighty bando mm. yingizaamu namba yesimu eyoyo gwotonera kati salawo okukozesa airtime oba airtel money okusindika abaagalwabo bakuumire ku lukutu ng'obatonera airtel voice bando ku bwereere airtel the smartphone network Forever. batusabiddwa okwettanira enkola ya tonsemberera okwekuuma nga tuli balamu tukyasobola okusigala nga tukwatagana n'abagolwa baffe emirembe n'emirembe gula ecupa ensoda ya grasi ya pepsi mirinda mountain d oba evervas ofune airtime ow'obwereere ne embiz ez'obwereere weeyagale kyangu nnyo sindika kodi gy'osanga wansi w'akacokolo ku 788 olwo osobole okufuna airtime ow'obwereere ne embiz ez'obwereere ku mtn oba airtime ow'obwereere ku airtel kwokka kampeeni ya forever connected ekutuusiddwako crown beverages limited nga bali wamu ne mtn ne airtel uganda amateeka n'obukwakulizo bigobererwa pepsi for the love of it oh, no. ofiisi ya supreme mufti ekibuli zaka uganda limited eyongedde eh, okukugondeza enkola mu kutwala zaka anti katuguddewo akawunti mu tropical bank osobola okuteeka ssente ku akawunti yaffe eri mu tropical bank noti noti musanvu noti noti musanvu mwenda emu musanvu munaana oba osobola okuweereza mobile money ku noti musanvu munaana bbiri mukaaga ttaano ttaano mwenda mwenda ziro naawe ayagala okuweereza saddaaka ez'okukulaakulanya obusiraamu osobola okuziweereza ku akawunti eyo n'essimu y'emu osobola okutwala zaka mu bino wammanga eby'obusuubuzi embuzi ente embuzi oba endiga amakolero amayumba agapangisibwa emigabo ettaka oba esteti ebyobulimi omubisi gw'enjuki okumanya ebisingawo kuba nooti musanvu musanvu bbiri bina abiri mu mwenda kikumi kinaana mu mukaaga omuzadde olina ensinzi okusoma nandikye waniagadde omwana w'abangube ku musinji ogw'eddiini okukosa n'ebyensi nina essanyu okukwanjulira modern islamic schools namasuba opposite ne freedom city gyesomero likkiriisa oddeyo okubangulira omwana gwogwo omusingi omunywe mu byenjigiriza ssomero lya kisulo okukusa n'abava ebweru modern islam schools limanyiddwa nnyo olw'okweyisa abaana naddala mu first grades leeta omwana wo leero ku modern islamic schools namasuba opposite ne freedom city lojja kwejjusa okumanya ebisingibwo tukubire ku noti 755 nkaga mu 8 emu emu 9 mu 4 oba noti 7 noti emu nkaga mu 2 noti 2 8 modern islamic schools iwuli katonda teri kirema kamio ampuliriza ku pal fm kkola lya mutuwa bulijjo dakiika makumi abiri okutuka ku saawa enya ez'enkyaonaku olwaleero buli lwolaba ng'ensonga za wano ku nsi tuzitadde eri katonda kitegeeza mwena muli boonoonyi kino kitegeeza ki god gave us brains to solve earthly matters when you refer a solvable earthly matter to god solvable solvable then you are admitting that you were sinner oh, hmm? the, the institutions, the national institutions, muri mwina abasamba balina duwa nyingi mm. eyo lutalo eyenkube yaje naye mwina muduwa eyo kusabira ababbi mm -hmm. mm. omubbi bamutema mukono titujirina eh? mm -hmm. nja kubuuza muzaata timubusiramu muli muduwa eyo kusabira ababbi kubanga covid is a global issue a pandemic but it has exposed the country to country buli mu ekoseddwa tanzania twasooka ntugisekerera kozi mafugulize professor of chemistry magufuli magufuli when you bano bachemistrs be bakubuulya bakugamba nti evirus after killing many people it loses omu asooka nowokubiri bebayisibwa bubi abasigadde i think that was the approach of mafuguli president ababbi bamusikeyalinga nga kunzige bebamusikeyalinga laga nfuddebasooka eh, nibakuba eh, ebifaananyi byivudde ebweru ebyenzige million dollars tonyisasula nyonyanyonyi ziri satu naye wanudde wanudde ebintu ebyo biriate mukyali baana bato tujja kulaba abasajja abali ku kabangali ngaendulusibuga basooka kumuja nebamwita oyo alifuga uganda ngaakutte kwabo mukkakyo wala mwebereka bobi wine bobi wine yetajja basuula bwen ajja kufuna dimandi yabantu nti netowatekebwewo akakiiko tulabe omusajja omukulu adduka kati wali kyobadde otegeeza nti ogamba ntitugenze mu saala kusabira ggwanga museveni akkiriza nti aletubatukkiriza azitowereanaye nga letmiteriyo puresidenti masibyaweya nti mezansi zonna zeyateekawo zaggwawo dda mu ggwanga baalazinywa mm. hee atenga nzigale wejiri banyuera akankubose neze mpe wunye mbega mbega yiso yiso yiso mba sekele amabala uganyuera wu I don't respect anything if somebody tells you haoba nabana baloziyo hee eh, anti zuku mhm. ya musumuru lemisiwa kakati zuku yera gira kubana bali bababababe kati yagala nkubuli munsi eyaggalawo bbaala emmotoka zino ezitambuza omwenge nga zitikkula buli naku <laughs> bagutwala guyiwa mu ttaka tubakubireko mu ngala abaiso yiso oye yiso oye simple matter where men are castrated where do you find women delivering babies unless, unless the babies belong to foreigners bayinza oba bagatola ye musisi ye musisi yenna mugwanya where do you find a city But, with the market where do you find a city with the schools nakasirewoze fo bazungu ye mama musisi we are bringing 100 passes to work to operate in company to ferry who bewagoba where you have constructed men where do you construct the righteous maternity word in the region muyina obwongo muyina obwongo muyina obwongo <laughs> ye muyina obwongo muyina obwongo ye nze abaana bange abawala bankoze bubi kubanga siina kyabakolera mm. balina okufumbirwa naye abazzukulu bonna balina kukulira wange <laughs> buli muzzukulu ikizi mandatory to study logic ewange kijja kuba manda tolenga nti nkyali mulamu ebitabo nja bigula okuva ku nasale amasibi balina okuba nga bali logical sound dindako museveni yaggala amabaala <laughs> ne buli lunaku tulera za, za kweti za bia <laughs> ziyita zi mu kibuga <laughs> zi, obuuza nti ziragawa ziragawa bayiwa mu ttaka kakati president alina okumanya nti oloise measures zagaana <laughs> mm. kakati kitegeeza nti anapusaagi in numbers ntonona nnyo twandibadde mumitwalo naye babamuwa fika eziri alamingi abo abaana obaamasomero tegasoma bayikuŋanyirizaabo basambe omupiira if everybody is at home baina jibashomera mubashomesa abashomesa abana quietly ekitegeza kugundi za museveni zino naza hava awudda linda nzijukira wano saluni wazali nzigali eh. nga tebakiza kusala tiri mtu ya kuza mviri ah, ah, walwe ya kuza mviri tuwaba kubiranga masimu atende chokola bulungi nyo <laughs> kubanga bala anti anti omo eh. ate omwala ya janga na mulezi omwala banabasi abagire mviri eh, abakola masaji dako wabali yeri gundi mulenzi gwe obaso okogenda onagira nkola masaji <laughs> waliwo omusajja yale waliwo omukazi yaleeta obuchina wano eh. obukole masaji <laughs> babukubiranga masimu buli mwayagala okuloza ku muchina <laughs> alabe people here sroru yagwa kakati we study realism nti ani ayina ekirevu ekitali kisale kino kipruvinze nti naye eh. akkiriza nti mesure zagana yes. kati katubize eri era nzikiriza nze nzikiriza muhappy nti museveni yakola now that eh, eh we have gone to nomas this the, the, some of the figures are sexed ziri manipulated i have a recorded tape nga bagamba nti figures abo ziri manipulated mugambe buli abasawo bonna ba workers boogere n'afudde postmortem muteekemu nti yafudde gundi so that we get a new kubaba n'abasajja temubamanyi hmm. temumanyi basajja bano bakugamba nti palamenti bakakoza mwekajja mwekasinika enzinyo bwekasinika enzinyo mbukaggalewo palamenti kava bweru ate bulina kyebufunamu bano bamafiya wulira fellowship teyina kyegaba yafuuka kazu kano kazu era abantu bajja kuyiwa mu luguudo bakajjeku kubanga boga nti Bobby Wine aze katumwe ripemu fetu batumwa sendi the president is not fighting Bobby Wine the president is fight the members of the mafia gang jama nyo burungi toira gamba nti <laughs> omusikuza ja kufenja si jama nyo burungi jata manyi omusikuza taira kufanja langa mkazi wa muwe mmeri achari mungu yongo chagule mmeri asena kwenu jomua nalia bobi waini abamuwa senti babi bamusebe boto wagamba nga besije yes kanebu bwani yota so wagamba ba, bali eno boba rooza tis a strategy katuleta bobi waini nga fetu mufuga nona baba kuagwa abo banankabiro bakiwanda ba ndi muno nyakaluka president neyinda bibipande bya muhozi mm. Mm. nze kasagwe kaze muhozi boba mukwanu gwa nenkula bango tambula ne bala munga nkuta wensinza kubeera wali bala politicstwagera mu birala naye when it comes to strategy sobola kubeera nanankabirwa nakiwanda when it comes to strategy nti kakati nga nze bamponyeza siyinza kugenda mwenalemu sekuritariat nga domba yakubirizo more senior as far as media management is concerned than domba katonda bayo tasobola kati bamafia basindikayo abantu babwe balye sente kati dombo alabikako si ya dombo gwe bakubanga byettaka mu northern uganda mm, mirundi yes anti nkubuulira nti this is an ex museveni is fighting balwana nabaali nabo na kani nakabirwa now go to the prime to the speaker's office kani nakabirwa step in busoka tebamuleta n'omuntu wogwo ngadduka ekitegeeza nakabirwa is useless toyinza kunoonya kalulu mukano ng'onoonyezaamu kano bwe kibanga menu eyekyemisana neyekyeggulo yemu ndiyako chimu ayy hey, enjala bwe kulume chilo yesi sobola tuweza kudia kaluka no no kano nyeza muka no those these are not strategies mbaka no nyeza muka chakala nati kakati mkugamba niti habasaji bano bakezi baya galo kutuwa zinocente zoba azukuvira weza covid bali baloza nti covid wa, wa mieze is, is mu mzei mu mieze satu covid tuja kupa tumumazeo nga mumara umu tia mwamu sibira ludawa weo mwari musibide ruda yali ali amere kimuteremu obutwa labish sente de kaziba atwadu ziba kagula mayumba tekalina nibaga today ono ono ali mu finance oyo tali itakabale empala ekoti ajajere kaimbala ekoti ka oyo nsi ya mucha wa nyonyo bwazanyo bukoti koti bwazanyo bukoti koti oyo wa fellowship ba adzeyo mu parliament nibaga parliament katujitale mu license ajajeyo trilioni musanvu because under the law bo basoma nnyo amateeka ti under the law when parliament is on recess you can get a percentage seven trillion zikomewo muno kyabalema kataka yabalemesa as we speak tudde mutubuulire omusaayi gwe mwatwala ogwa parliament guliwa results zaago ogwababaka eguliwa eh, hey, the intention was to put the parliament on the recess oyo kote kote oyo ate mwanange fa baganda tugamba ti akuma ebijanjala kuwonya mpiji kasaija mbubi talimu bamujerega mbawulira nga boogera ono kote kote okuyita mu finance alibukira mugundi mu baluuni okuyita mu finance nga ekibuga kitabusa oyo okumukwatira wano muzanya bali bekukumi tibali abalaba abasaba basabe naye nabatakiriza mukusaba mubulira nti eyo gundi nebalema kakati tule njagala ombuulire mm. onkebere onkebere ompeeki ocovid ecovid onkebere ompeeki anti tumanyi nti oli mulwadde anti ndi mulwadde antitukutwale mu isolation center onyemye okebera kitegeeza you want to know the number otherwise negwokebedde ku makya gwafuluma kamukwatira ku luggi kakukwatira waawo mm. it's not a fascination naye naye mujine mitwe waligambye if you have an intelligent person like me eyasoma mascom echange agent nkugamba we can do this but byombi tubifuna we can test unit okubuulira nti oh, immunity system is low you are lucky that you have not got it so from now lya bino na bino era okomewo tukute the impurpose of, of testing you is to test your, your immunity system kuba ekiri tekiyamba mm. kasho yakola mandatory testing ku sirimu ewuwe abaali bamuyina bonna n'abatta abala ne beeyagala what's the purpose of mandatory testing tmulitrbonategedde batugambye tegenda kubeerawo mandatory testing anti eri abantu eh, agaonde masiki masiki masiki masiki kyezikoma mumatu <laughs> i don't trust your masiks ezikoma mumatu lwaki togula enene malayo you lost credibility what you have to do gula enene is first of all praise the president nti eh, eh, measure zonna zijjewo mpola graduale nga yetanazijjawo netufuna apropa eh, assessment if that number is that number alarming kenya ina abalwadde emitwalo atano officially ababulina if the kenyan of government of figure is half a million kitegeeza balina millioni bbiri mm. yes what have they done bo bakola ekintu kimu buli province bagiwa sente wokuziika abantu nebajiwane hmm. a hundred thousand body bags umukuzika abantu atefu wani mubaganda mtu uli wemuzika abantu wako e mizimu jijia kutigo mia abantu ee ee mwogere atiru ah, wachi banime ee mtu uli wemuzika abantu wabantu nama nyamukatekeko tukuzeta everywhere ngamuli isawa nagalabye ejjo nagavuma nengagamba nti tetulabangako motoka nemu zemukuŋanyiza zemugaba naye ndaba mumawulire agamuba gabadde ga vision amanyimu nti simusoma ndoza gabadde ah, vision simusoma motoka banonya methodology eyokugaba emotoka ezo zibaddewa wewe the vehicles bulijjo abasuma okuva covid hey, zibaddewa kakati babadde balowoozayo fresh funding mmuba bukoti mufinanceitmitm a political scientist i did international law i did international relations although i'm not a diplomat there is no way where any credible international body is going to lend a country money when it is, has a, an election a general election in six months what if nga wazeewo gavumenti eda nekugaa nti dati mane wazibawola papasire for campaign tetujja zisasula brazil default brazil yagana okusasula sente za world bank wano mu uganda lwaki baleeta red card tiwoba bye bank eno tewewola mundala countries kan sa no tetujja gisasula gavumenti empya what the loan the president has managed to secure millions of dollars ebikumi ebina ezareya ezempwenyezo zibba mbubazitwale kwa 20% mbubomebe bazibireyo president yatume ya ekibinja ne kigenda chinye nye miti jama sanyalaze nye miti jama sanyalaze jari wengu yege ene ye mwari basaji naye mwe kati eh, mumwezi mukaga tugenda kubeera nakalo mu buyinza tulete ba bobi wine tukoleki ejjoogo lye mujoza how can you say nti amasanyalaze 50 million dollars kyobala abantu ba bobi wine tebaliyogera in 6 months tuyina akalulu eh. kitegeeza tetuligibwa okutuwola kakati eggwanika e, e, kkalu kakati mutubuuliremu abaagala okubbira mu covid sente museveni azijjewo atole mu nsawo azirina yabagambye ku lwokusatu nti muleete ne balance naki naki naki byasula ekiro kyonna byina ba auditors bafikisinga figures mba ate bitawaani yabwere bigenda okukola nga ate byamutuusedde amu faster than them obituusa ku museveni omukyayina yagendedde mu nyonyi bamutadde mu bokisi ya nyaanya omukyayina omulala yeesiiga kiwi abakyayina nabawandiikako nti the chinese are going to be short lived in africa why the moment you engage in corruption against the natives bakukyawa toyinza kudya chinese company nedira miti gyamasanyalaze ku 50 million dollars egiribwenkuyege omuchina yaddukidde mu boxi ya nyanja bamafia bamudusiza kaga nenkuwandikira akatabo kano kano nga musaba akatabo kano kalaba mafia mm -hmm. mafia grabs mu 7 z polo z radio money abaliro okukinduka nebanyampisa ekiniga omulaba onanyampisa ekiniga oh, soka okwate onanyampisa ekiniga ono omulaba anyampisa ekiniga yabye esente za museveni eza radio ne tv eh, omulaba anyampisa ah, ekiniomulaba onanyampisa ekiniga sente bazibye sente za radio bazibye <laughs> nabagamba nabagamba <laughs> nabagamba nti museveni kyebayinza mukkiriza kuleeta scientific elections why bo balyewa asupplyinga basi za nalweiso ezisomba bakirolo tenti amazzi nabagamba museveni yetegekere sudbulesimsef hmm. for enana scientific election kati radio kwayogerereza abaana bazibbi ono omusajja gwotaddeku